кыргызстанда бир аптада коронавирустун жыйырма тогуз учуру катталды баткен районунда пцр лаборатория ачылды таласта спорт мектеби пайдаланууга берилди жайында бишкек абу даби жаңы аба каттамы ишке кирери күтүлүүдө бишкектеги ала тоо аянтынан үч тонна таштанды чыгарылды кыргызстанда он үчүнчү марттан он тогузунчу мартка чейинки аралыкта коронавирустун жыйырма тогуз учуру катталды маалыматка ылайык жыйырма тогуз адамдын он бири ооруканага жаткырылган эки миң жыйырма экинчи жылы жана эки миң жыйырма үчүнчү жылдын сексен бир күнүндө жалпысынан ковид он тогуз коронавирустук инфекциясынын жыйырма эки миң жыйырма бир учуру катталды анын ичинен жыйырма миң он учур лабораториялык жол менен тастыкталса эки миң он бири клиникалык эпидемиялык жол менен тастыкталган баткен райондору аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик сан эпет көзөмөлдөө борборуну пчр лабораториясы пайдаланууга берилди имараттын курулушу эки миң жыйырма биринчи жылы башталып ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган баардык керектүү болгон заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздалган лабораториянын ачылышына президенттин баткен областында ыйгарым укуктуу өкүлү абдикарим алимбаев баткен областындагы чек ара айылдарын өнүктүрүү жана калыбына келтирүү маселелери боюнча президенттин атайын өкүлү мамыржан рахимов баткен шаарынын мэри жана баткен районунун акими ошондой эле медицина кызматкерлери катышты талас шаарындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн спорт мектеби пайдаланууга берилди иш чарага талас областынын башчысы нурлан дарданов спорт мектебинин жамааты жана шаар тургундары катышты эске сала кетсек аталган спорт мектеби өткөн жылы өрт кырсыгына кабылып жараксыз абалга келген имаратты кайрадан калыбына келтирүүгө альянс алтын өнүктүрүү фонду тарабынан алты миллион жүз жыйырма алты миң сегиз жүз жетимиш эки сом акча каражаты бөлүнгөн эки миң жыйырма үчүнчү жылдын июнь айында бишкек менен абу дабинин ортосундагы жаңы аба каттамы ишке кирери күтүлүүдө жаңы аба каттам манас эл аралык аэропортунун потенциалын жана эл аралык каттамдардын географиясын кеңейтүүгө жардам берет ошондой эле жакынкы арада абу даби ош абу даби багыты боюнча аба каттамын ачуу пландалууда нооруз майрамынан кийин бишкек шаарындагы ала тоо аянтынан үч тонна таштанды чыгарылды маалыматка ылайык таштандыларды чогултууга тазалык муниципалдык ишканасынын отуз кызматкери бир атайын техника жана бир сугаруучу машина тартылган белгилей кетсек кечээ жыйырма биринчи мартта бишкектеги борбордук ала тоо аянтына президент садыр жапаровдун катышуусунда нооруз майрамы салтанаттуу белгиленген